أهلا وسهلا فيكم الآن في الأردن في محمية محمية الموجب محمية الموجب الآن بتصب من بوابات سد الموجب بتصب وين؟ في البحر الميت بتزود مياه البحر الميت مشان مادة الملح مادة البوتاسيوم فهاي المية كل مرة بنعطيكم برنامج شيء عن أنواع المية فهاي مية جارية في لها قوة تيار ولها مناطق فيها بتكون تيار قوي من جال ومن جال بكون وسط ومن جال بكون ضعيف حسب الارتفاع اللي هو الشلالات راح ندخل الان مع المحميه احنا بدايه محميه الموجب هي الان راح يوريكم زميلنا اللي هو وين البحر وين المي بالصب على البحر الميت اللي حكينا عنه في الحلقات الاخرى وقديش نسبه ملوحته طبعا هاي ميه حلوه هاي من مياه الامطار اللي بتتجمع في السدود وهي بتتجمع الان في سد اسمه سد الموجب فراح نطلع الان مع نظام المحميه بس ما بنقدر الان نظلنا في التصوير لانه راح ندخل في مجرات مائيه وبراك مائيه الله يعطيك العافيه تعال تصور خلينا نحكي الان طبعا احنا حكينا من بدايه اللي هو المحميه آه شو نظام السياحه طبعا المحميه تفتح في الواحد اربعه آه كسياحه فيها وفيها مغامرات طبعا يجب عليهم انه ارتداء قواعد الصحه والسلامه المهنيه اللي هو ال life jacket. معرفة وين بكون معاهم guard. مغامرات ال guard. بكون هذا المرشد السياحي بيعرف وين اتجاه التيار القوي للتيار الضعيف فاحنا الان هاي بنشوف الان على المدخل كيف السياح مستمتعين ينزلون مع المي وكيف بيطلعوا هي احنا طالعين على الصخور احنا في الروحه وبالجاي احنا بنقدر ايش ننزل انسيابي مع المي عشان ايش يوفر علينا وقت وجهد هاي احنا من البرامج اللي احنا بنحكي عنها بالنسبه للتيارات ونوع المي والكثافات اللي نتعامل معاها وقديش كل شيء بيختلف عن شيء في نظام السباحة والتسلق والمغامرة يجب طبعا ممنوع أي واحد يدخل على المحمية إذا ما كان لابس لايف جاكيت هاي من إيش من التجديد على قواعد السلامة والصحة المهنية عندنا آه، بالمحميات في الأردن أهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا فيكم في مغامره من مغامراتنا اللي هي وين في محميه الموجب احد محميات الاردن الجميله اللي بتجي عليها الناس طبعا بيعملوا فيها نظام المغامره اللي هي البحرك والتيارات القويه والصخور والمناظر الخلابه لهي المنطقه اللي تقع وين؟ تقع في منطقه البحر الميت. الله يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا طلال من محميه الموجب الأردنية الآن هو معاي في مغامرة حبيت أدخل مغامرة معاي طلال من السباحين عندي وحب يغير جو مدير قناتي فحبيت إني إيش أوريه شو عندنا جمال وين في المحميات يا يا يا السايحة ضيعت الدفرة يا ذا السير يا ويلكم وز تيشيرت Yeah, that's our name. Here, Valentina. Yeah, it looks great. really nice. come on, time. I have put just like five hands time to swim in. Okay. I'm done. I swim here until you get me too. Yeah, If you're here, and out of it now, it's tonight. Okay. Yeah. All right. Yeah, welcome. welcome anytime. Where do you live? Yeah? Yeah. Oh, look, yeah. Yeah, we'll come anytime in my country. Okay, great. Thank you very much. Come, come, come, anytime. Uh, when you... يلا جاهز امسك يا كابتن امسك لحظة هاي كمان بحطوها طبعا في المحمية مشان ايش؟ قواعد السلامه العامه كيف انا ايش؟ اقطع فبدك يكون عندك درايه كيف تقطع على قوه التيار عشان ما يصير عندك اي اصابه والحين راح نكمل بداخل المحيط بنستعمل الحبال هون لانه المي تحتيه غميقه المي تقريبا فيها حوالي 3 لتر اللي هي ايش الحفر اللي بتتم عن طريق ايش تغيرات بالنسبه للصخور من ايش بالنسبه للامطار نزولها من السدود فبستعمل الحبل في الطريقه هاي مساعدتي لقطع الجانب الاخر هيدي هاي هاي طريقته كيف لازم اكون انا هاي بس حبيبي هاي هاي هذا آه، زي هيك كنا بنتدرب عاملين الان طبعا احنا مع الجروبات اللي موجوده عندنا في الاردن اللي هي طبعا طبعا دليل انه مكان عندنا بتجنن وبحب المغامره فبتيجي الجروبات عليه قلنا من بدايه شهر اربعه ولغايه 1 11 طلعوا فوق التيار قديش 你到了啊！